प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 125 के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने गत 12 मार्च को सुखलिया निवासी आनंद शर्मा को अंतरिम निर्देश दिए हैं कि वो हर माह पत्नी को 3000 और बच्चे को 1500 रुपए का भरण पोषण दे भरण पोषण का केस युवक की पत्नी दीपमाला ने लगाया है शुक्रवार को केस की सुनवाई में युवक की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर कहा गया कि वो बेरोजगार है इसलिए भरण पोषण की राशि हर माह नहीं दे सकता आवेदन में लिखा गया है कि वो अंडरटेकिंग देता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार बनने पर बेरोजगारों को हर माह छह हजार बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की